man die Fahrradsausbildung absolviert hat und Jugendfahrrad ist, kann man das gesamte Spektrum des Fachgebietes noch nicht beherrschen. Praktische Fertigkeiten sind eigentlich überhaupt noch nicht ausgeprägt. All die ganzen Tricks und Winkelzüge, die man ja auch mit den Jahren so selber ähm, anwendet, die muss man ja transportieren. Was natürlich in so einer Operationssituation auch nicht immer hundertprozentig gelingt. Ich selber muss sagen, dass ich ähm, ein Verantwortungsgefühl habe, dass ich äh, mir bewusst bin, dass das, was ich hier tue, vielleicht auch eine endgültige ähm, Konsequenz hat für den Patienten. Also wir brauchen etwas, das erlaubt, chirurgische Fertigkeiten zu trainieren, ohne dass ein Patient zu Schaden kommt, ähnlich wie der Pilot im Flugsimulator trainieren kann. Wir haben mit dem Neubau hier ein kleines Krankenhaus aufgebaut zum Zweck des Lernens, aber auch des Forschens, Evaluierens, ähm, wo nahezu alle Disziplinen Platz drin haben. Und das ist auch der Anspruch für die Zukunft, Platz zu schaffen für den Erfahrungsaustausch, Platz zu schaffen, aber auch für neue Ideen. Für mich ist das als äh, Chirurg eine gute Gelegenheit, äh, mal ähm, ganz entspannt, ohne Zeitdruck am Modell zu arbeiten und ähm, darauf freue ich mich. Es kommen sowohl schon erfahrene vor der Facharztprüfung als auch völlige Neuanfänger, die gerade in die Herzchirurgie gekommen sind und einfach so einen Einstieg in das Operieren selbst bekommen möchten. wollen ihnen gewisse handwerkliche Fähigkeiten beibringen, die in der Chirurgie ganz wesentlich sind. Wir alle wollen nicht als Patienten, dass ähm, beim Lernen in der Klinik Fehler passieren und deswegen schaffen wir Ersatzsituationen, also die möglichst gut die klinischen Abläufe widerspiegeln. Und dann darf und muss auch mal ein Fehler passieren, über den dann in Ruhe gesprochen wird. Und diese Erfahrung braucht es einfach. Wenn man hier genügend Ruhe hat und weiß, es kann auch nichts Schlimmes dabei passieren, dann ist das eine ganz andere Atmosphäre als in einer realen OP. Das ist ein Workshop, wir wollen alle lernen und das ist alles mit wenig Druck. Im lebenden Objekt, in Anführungszeichen, am Patienten ist das eine ganz andere Geschichte. Da muss das alles sitzen. Speziell einen habe ich da so im Kopf, wo ich am Anfang dachte, Mensch, hups, schwierig, aber dann habe ich festgestellt, dass er praktisch noch nie groß im OP war und dann am Ende des Tages eine wunderschöne Anastomose genäht hat. War toll. heute am lebenden Herzen operieren. Also das, äh, das ist das, worauf ich mich freue. Und ähm, ja, das mit den Menschen, klar, das ist das Ziel, aber äh, das halt, habe ich jetzt erstmal ausgeblendet. Am lebenden, durchbluteten Gewebe eines narkotisierten Tieres dann die Schritte vorzunehmen, die Sie später dann am Patienten durchführen können. Das heißt, das Üben, das, das mit Messer und Gabel essen, das verlegen wir in einen Bereich, in dem kein Patient zu Schaden kommen kann. Eingangs ist es äh, etwas anders, ähm, aber wenn man sich konzentriert, habe ich das Gefühl, dass man fast genauso arbeitet wie zu Hause im OP. Es ist eine wirkliche Operation. Das ist ganz anders als an äh, dem toten Material, was wir gestern gemacht haben. mal auch gelernt, dass das Ganze schwieriger ist, als es aussieht. Dass man wirklich hochkonzentriert arbeiten muss, mit sehr viel Feingefühl. Die Instrumente, sagen wir mal, das tun, was man auch möchte. Dann, ähm, ja, dann fühlt man sich gut, dann hat man auch das Gefühl, dass da Grenzen verschwunden sind, wobei sich natürlich dann sofort wieder neue Grenzen auftun. Wenn die Ärzte wiederkommen, ähm, haben sie oft neue Ideen, neue Impulse. Das war sehr, ähm, sehr an den Alltag orientiert und man hatte die Möglichkeit, die Techniken, die man so in der Theorie hat, auszuprobieren. Dann lässt man natürlich so einen Kollegen auch viel lieber und gerne mal einfach kommen, du warst jetzt zum Kurs, mach jetzt mal die Anastomose. Und dann merkt man schon, dass der auch selbstbewusster und ähm, einfach klarer ausgerichtet rangeht und weiß, wie mache ich es. Der Kölner zeigt sich ganz besonders, wenn es brennt. Denn dann kommt der Erfahrungshintergrund zum Tragen und dann kommen die ganzen äh, guten Tricks, die man über die Jahre erlernt hat, um aus einer ganz brenzlichen Situation wieder herauszukommen. es war schon beeindruckend, dass ähm, diese Simulation so echt war, dass man so eintaucht, dass man sich wirklich so fühlt wie im OP am Menschen. Also es nützt leider nichts, viel in Büchern gelesen zu haben und ein bisschen mit den Instrumenten umgehen zu können, nach dem Motto, na und dann kriege ich das schon irgendwie äh, äh hin. Entscheidend ist, dass man weiß, was man zu tun hat.